Вашу. Нет, Суарес. Суарес. Суарес. Суарес. Гол. Но, но надо попадать не в гол, а в штангу. Ой, а в мусор. Бля, мусор. И начинается. несомненно, классный футбол в исполнении двух ярких Отдает команд. И вот состав хозяев. И... Вратарь без проблем справляется с этим мячом. Не прошла эта передача мяч у соперника. Тони Кросс. Все видел Серхио Рамос. Лука Модрич. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Отворот будет мяч. Лионель Месси, какую игру они нам сегодня покажут? Роналду, игрок, способный развить буквально сумасшедшую скорость с мячом. И оборона в такие моменты часто бессильна. Что касается... Ударище просто! потери в центре поля. Неймар. Идет рядом. Пол команды обыграл. Ничего себе. Момент. Нет, офсайд. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. битва от мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. На месте голкипер, все в порядке. Он ударил. Мяч ушел на угловой. Передачи должны быть точнее. А защитник перехватил. спасение. Угловой. Угловой в ну, исполнении Барселона будем смотреть. Неймар ну, Вратарь не без проблем, но справляется сюда. Кристиану бежит с мячом. Кристиану подвинет. Чемронка. Кристиану встал. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Кристиану беги. Какая техника, как он обращается с мячом. Кристиану вратарь занял правильно. Хороший игра головой, мяч остается у них. И как пробил! Не попадает в створ. Понимаешь, что футбол для испанцев это не просто игра, а можно сказать целая религия. Его для таких... Неймар! Удар! Это Неймар! мимо ворот. Отличный пас на Кристиану. Кристиану что-то там делает. Кристиану с мячом. Кристиану Мяч у соперника. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Паса. Серхио Рамос без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Карим Бензима. Бензима. Неплохой шанс. Карим Бензема. Опасно, но поле выполнит вратарь спасает свою команду. Навес Реала. Ну, я не знаю, какой. Модрич, бей! Опасно как. И это просто шедевр. Гол! Красоту нам дарит мадридский Реал. Да, замечательный розыгрыш углового и потрясающий гол забивает эта команда. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Сыграно жестко, но в рамках правил. Но он не дает мне сразу. Я Кристиану мяч. Неймар. Ну, Кристиану. Ракитич Счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Реал, Реал. Все подбор Серхио Бускетс. Реал. Хамес Родригес. Суарес. Суарес. Ты что, Марсело спас? Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Бензема. Бензема. выходит и свободно забирает мяч. Гном Месси. Куда-то далеко. Аттабелла. Здесь поддержка партнера. Валюта с мячом. Валентина Терешкова с мячом. Еста Лука. Лука. Значит, защитник молодец. Идет. Рустам ну, уж Авеев. Барселона идет в атаке. Лука Модрич. Первый. Конец первого тайма. 2-1. 2-1. Реал выигрывает. Константин, интересно, что ты скажешь об игре Смотрим. Уставших. Начинаем второй тайм. Еще 45 минут футбола на Сантьяго Бернабео. Поехали. Тайма. Родригес. бросает такой своих мяч спать. в его руках. Мяч такой Арбитр фиксирует нарушение со стороны Реал. Игроки решили продолжить атаку и быстро разыграть. прочие выражения, так сказать, любви к нему со стороны болельщиков. Опять потерял Реал. Тут просто подарили мяч. смотри Отличный пас на Кросса. На Кросса пас. Хамес Родригес. Нет. как опасно пробил. Гол! Гол! Гол! Гол! 3-1 счет. Результативный получается. 3-1. Барселона проигрывает Реал. дальше считает арбитр. Барселона владеет мячом. Паса! Месси! Мы его не видели. Первый тайм. Луис Суарес! Удар Мимо Суарес! мяч проходит, но было опасно. Мимо ворот. Серхио Перехват в центральной зоне. Хамес Родригес. Бензима! Мяч у Карина Бензима. Криштиану Роналду и нарушение правил со стороны игрока Барселоны. Кому-то Барселоне дали первую желтую карту. Удар! Камис Родригес! Вот это спасение! Мяч за пределами поля, угловой. Опасный угол, потому что там всегда Это момент, чтобы создать комфортное преимущество. Роналду Не попал по Месси. Месси в атаке. Месси. Удар забирает мяч. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Три один, минута. Оп! o Barcelona. 79 минута 3-1. Осталось еще играть 11 минут. Месси с мячом. Месси с мячом. Есть кому сделать передачу. Нет. Какой прекрасный Нет. А? пример отбора мяча. Я подобрал мяч, но сразу перехватил О чем мячик. только защитник думал в этом эпизоде. За ворот но надо рисковать и бить отсюда. Опасный Судья Месси! Не удается ему перекинуть мяч через стену. Попал в Криштиану, не с финтами сейчас. Суарес! Серхио Бускетс! Что оно? Вот гол! Ох, какой гол! Кто это забил? Серхио Бускетс забил. Пять голов 3-2. в матче счет 3-2. Криштиану Роналду. Хорошая игра в исполнении Реала, хорошая поддержка трибун, как результат закономерная победа. Да, болельщики королевского клуба довольны таким результатом, и мы это не только видим, но и слышим. Защитник перехватил. видим, Барселона идет в атаку, но тут... И вратарь собирается. Вратарь Все, свисток арбитра матча. Конец второго тайма. Пока.